የለም በቃ ሲጨፍር በጣም ችሎበታል። በጣም ተዋህደዋል። ሳይሆን አይቀርም ችሎታው ነው ራሱ እንትኑ የፈረሱ የፈረሱ ራሱ ሲጨፍራል ያችኛዋ ናት። አክስቴ እኮ ነች። አክስቴ ናት። ማርያም ነይ ብላ ትመጣለች። ጥቁሯ ናይ ጥቁሯ አሁን ብዙ የዞረችዋ አክስቴ ነች። ዋረ በጣም ጎበዝ ናቸው። Stai, Blazi!